cheguei no Bayern de Munique que só tinha jogador da seleção e todo mundo queria jogar, mano. Só todo mundo queria jogar. Qual foi seu melhor treinador? Foi ele e o Luxemburgo, os dois. Luxemburgo é barra. O Luxemburgo. Pofechou é zica. Pofechou era zica e o Otmar Hitzfeld. O Otmar Hitzfeld. O Pofechou era tão zica que, que, que vocês devem ter 500 mensagens aí. Ele era tão zica que ele me colocou no Santos numa posição que nem eu sabia. Você jogou de 10 no Santos. Mano, né? eu joguei de 10, mas eu nem sabia que eu podia jogar ali. Ele, ele falou. Ele me, jogou, ele me colocou num, num, num, num sistema que ele montou, o atacante de referência e eu atrás do atacante de referência e três volantes por trás. Ele falou, Gé, Gé, ele me chamou de Gé. A primeira Gé. pessoa que me chamou de Gé foi o Vanderlei. Gé, meu filho, você vai jogar livre, leve, solto, tá certo? Jé. Jé. Livre, leve e choto. Jé. Me chamou de Jé. Jé, meu filho, a gente vai jogar livre, leve e Vou montar um sistema com três volantes, tá certo? Você vai jogar por trás desses caras e vai jogar livre. Perder a bola, a gente vai pegar só o primeiro, o primeiro volante, não vai puxar nem, nem, nem jogar mais pra trás. E aí, e aí o que, que ele fez? Ele me recebeu dentro da sala ele dele. Ele fez o sistema pra você. Não, ele me recebeu dentro da sala dele. Eu posso levantar? Por favor. Ele pegou, ele pegou a camisa, uma camisa que tava na mão dele e. E pegou a camisa tava na mão dele e falou: Meu filho, te trouxe pra um projeto grande. O negócio aqui vai ser grande. Aí ele pegou a camisa, a camisa branca, branquinha, branquinha, e abriu a camisa e fez assim para mim. 10. 10. Toma, papai. Quando ele fez assim para mim, meus filhos, minhas pernas começaram a tremer, porque eu falei, mano, como 10 é... do Santos, né, filho? Responsa. Eu falei, mano, e jogou assim no meu colo e falou, ó, a resposta <laughs> agora tá com você. mano, Oxê. Tá com você, tá cheio. <laughs> Live, leve, show. Live, leve, show. Eu falei, mano, eu lembro que naquela noite, naquela noite que eu fui para casa, que eu fui dormir, eu não consegui dormir, tamanha responsabilidade que era vestir a camisa 10 do Santos, velho. Pô, na moral, véio, na moral, imagina. aquela noite eu lembro que foi embaçado para mim dormir. Por quê? Porque quando eu era molequinho, antes do meu pai sair de casa, meu pai, quando eu ia chamar ele no, no bote, na época a gente falava bote, que era o bar, pra, pra almoçar, foi lá que eu conheci a, a, Luciana, minha esposa. Ela ia chamar o pai dela eu ia chamar o meu pai. E a gente se via já assim na frente do bar, falava, pô, essa menininha é bonitinha, não sei o quê. Aí foi crescendo. Aí eu fui me aproximando, ela ficou amiz... ela, ela primeiro foi amiga do meu, do meu irmão, que ela é três anos mais nova que eu, meu certo. irmão, o Kika, é, é dois anos mais novo que eu, e a gente começou a se conhecer ali. Aí quando eu ia no bar chamar o meu pai, meu pai me, me chamava para dentro do bar. Falava, vem aqui, vem aqui. E aí eu entrava pro bar. E ele falava, escolhe um doce aí. Eu, na época eu lembro que eu gostava muito, eu gostava muito de suspiro. Vendia uns, no bar um suspiro top. Aí eu falava, pai, me dá um suspiro. E eu pegava o suspiro e falava, ó, esse aqui, meu filho, esse aqui vai ser jogador. Ele, ele vai jogar. Ele falava assim, pô. Ele falava, esse aqui vai, vai, vai ser jogador, vai jogar no Santos, vai, vai usar a 10 na lista. Eu já tava Mano, um momento desse, a adrenalina já deve estar tá mil, cara. <laughs> Porque os caras falam, mano, o cara é, é o cara é, é, experiente, o cara jogou na Europa, o cara não vai tremer. É ruim, hein? É ruim. Eu lembro que na estreia, na estreia da Copa de 2000, olha que eu já tinha ido para 98. Eu, eu lembro 2006, a gente tá no vestiário. O Brasil estreou contra a Croácia. Frankfurt, eu acho. Gol do Kaká. Isso. Chapadinha, isso. lembra de tudo. E, mano, estreia num, numa Copa é a pior sensação que um jogador pode ter. E estreia numa Copa é a pior sensação. Que tem todo o protocolo, Mano, você é louco, velho. Tá louco. A responsa, meu, disputar uma Copa. E aí, quando você tá dentro do vestiário, no túnel aqui, eu lembro, velho. Eu não sei porquê, mas eu tava muito nervoso. E na minha frente, eu lembro. Você não que... sabe o porquê? Estreia da Copa, Mano. Zé. Mas eu já tinha participado de outro. Eu não é Mas pra mim estar tá nervoso, mano. velho. É, titular. É, outra, é, é. tem isso titular também. Titular 11 bonitão. Não, tem isso time. também. Tem muita coisa, tem muita coisa. Mas eu lembro que na minha frente, cara, tá o... o eu, eu, eu tô ali pra entrar, tô meio... É, meio que desesperado, porque esse nervosismo eu sempre tive. Isso passava quando a bola rolava, passava, eu concentrava e aí o pau quebrava. Só que antes eu sempre, eu sempre eu sempre Antes de entrar para o jogo, eu me preparava bem, eu, eu sabia que eu estava preparado, só que me, eu, eu, eu tinha esse frio na barriga, eu sempre tive esse frio na barriga. E, e, e eu lembro que nesse, nessa estreia eu estava eu tava muito nervoso. E aí, mano, na minha frente tá o Ronaldo Fenômeno assim. Eu acho que atrás, não lembro quem tá, mas tá ele aqui. E aí eu lembro que tava demorando, porque demora, e nisso a televisão é, tem que pegar, o, o árbitro chega, dá o sinal pra televisão, pode entrar, não sei o quê. Tava demorando e eu ali angustiado, e eu vejo o Ronaldo na minha frente assim, mano, aí eu toco, eu falei, mano, eu não sei, o sentido de que o Ronaldo ia me ajudar nessa questão de eu estar tá nervoso. Aí eu ele, bato... tava, ele tava de boa? Ele tava de boa. Eu falei, mano, o Ronaldo tá de... é o que tá mais de boa, vou, vou, vou perguntar para ele. Aí bati nas costas dele e falei, Falei, mano, velho, com, como é que você tá, mano? Tá legal? E aí? Aí ele vira pra mim assim, olha pra mim e fala assim, Jean, com o dentinho dele, Jean, Jean, Jean, eu tô cagado, mano. Eu tô cagado. Caralho, mano, o Ronaldo. Ele... Eu tô cagado, estreia, meu filho. Estreia, meu filho, tô cagado. Mano, quando ele falou isso, aí eu falei, mano. Fudeu. Ferrou. Me deu vontade de colocar a mão na minha cabeça. Aí eu falei, agora já era. <laughs> Aí entrei. Se, se o Ronaldo, tá assim, se o Ronaldo tá cagado. Se o Ronaldo tá assim, imagina que, que, que, eu não tô segurando aqui nas minhas calças. E aí, come, aí eu fui. Aí, só que aí começou o jogo, mano. Aí, mano, parecia que eu tava com 500 quilos nas minhas costas Saiu, saiu, e aí começou. Sempre, assim, não é que sempre, mas jogos mais decisivos, ou era, ou era Champions, ou, ou tipo essa estreia, eu me sentia sempre assim. Deve ser, mano, uma ansiedade, Isso. uma responsabilidade, porque é, o, é um país inteiro te assistindo, é. irmão. Não, é. o mundo país, todo. O país é. inteiro é. torcendo, mas é o mundo todo ali, é mano. Monitor, e, e, e, é sem todo. falar que, mano. Passa... E a estreia da Copa. Tá louca. Como o Brasil era o atual campeão, então era o principal jogo. Era, a estreia, a estreia, estreou. A Copa foi o Brasil que estreou, que, que começou, que abriu, né? Abriu o, o Foi o primeiro jogo. Você é doido. Na Copa foi, estreia ali. Ou foi e... a da Alemanha? Ah, não, enfim, eu, mas enfim, era o estreia Eu acho do, que foi Brasil. Brasil, viu? Eu acho, se eu não me engano. E Zé, mas ainda falando da Copa do Brasil, quando você